Catro patacas custaron 45 céntimos. Media dúcia de ovos non ecolóxicos custaron 1,75. Unha botella de aceite de xirasol costou 1,55. O custo final da compra foi de 3,75. Están as patatas ecolóxicas, que costan 2,65. Aquí onde está o aceite ecolóxico, que podese ver que costa 5,99 e 6,20. Aquí onde están os ovos ecolóxicos, xa xan de 2 euros ou de 2,55. O custo final da compra foi de 12,62. 妈， <laughs> <laughs> 这啥人发的？ <laughs> <laughs> Pois non sei. Cale A primeira industrial e a segunda era case. Sí, sí. sí. Aí mima, Vitoria. Mima que cara. Eh. A primeira é industrial e a segunda é ecolóxica. Si. Si. Irmá, Esta primeira sabemos.